assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar sizlar bilan men xurshid vlog aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lib layk bosishni unutmang shunda bizning yangi chiqqan video roliklarimizni o'tkazib yubormaysiz 167 dona biletimiz qolgan. Gazin bosing, shoshiling. Agar bugun yozib ulgursak, bugun finalda o'tkazamiz. Bo'lmasa ertaga aniq final bo'ladi. Bilet narximiz 500 rubldan iborat. Ekranda narsa yozma qilingan. Общий количество biletlar 399 dona, главный приз 1000 dollar. undan tashqari 60 dona pul konvertlari sizlarni kutmoqda. Faqat qo'llab-quvvatlang, shoshiling, o'yinga qatnashing, omadingizni sinab ko'ring. Barchalaringizga omad. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodarlar, Xush omadi. Ba kanalimga Xurshid Blog do'stlar aziz. 167 донаи дига билет мондагай ҳаракат кунед бозиба иштирок кунед нархи билетмон 500 рубл агар нависа успет кунем имшаб финалша мегузаронем набошо пага ани финалш мегузарона калисва билето 399 дона иборат аст главный приз 1000 доллар баъд 6 донаи дига пулои конвертон мондагем гаша зер кунем фақат падешкада бошед нархи билетмон 500 рубл ина экран ба зберан васа приятникадагай ҳаматон ба омад